Este viernes a las 11 de la noche, en El Espejo, reflejamos tres cortometrajes internacionales. Un paraíso de Hayisha Patel, Palo Blanco de Igor Galuk y Un hombre que escribe de Carlos Hernando. El Espejo, martes y viernes, 11 de la noche, por Canal Capital, Televisión Más Humana.